ассалому алайкум ва дуруд ба шумо тамошобинони азиз ки беҳтарин неъмат вақт аст ки вақти худро дареғ намедоред вақт ёфта фурсат ёфта моро тамошо мекунед саволҳое ки куллан мардум ниёз дорад ва муаммои рӯз аст диловар ҳастам сафаров ва паҳлӯи ман устод саидмурод давлатов хушомадед ба барномаа эҳсосоти шумо чӣ гуна аст ва гумон мекунам ки наворро тамошо кардед коментарияҳоро хондед ҳамин содда карда фаҳмонам чӣ гуфтанӣ доред атрофи ҳамин пеш аз оғози барнома хостам ки фикри шуморо бифаҳмам ва хостам ки фикри шуморо тамошобинҳоам бифаҳманд ассалому алейкум диловарҷон ассалому алейкум ҳамватанони азизи гуроме ман ҳамаи комментарио хондам <laughs> дуруз дуруз як соати як ним соати вақтам рафт шиштаму таги панҷ ҳазор комментари буд чор ҳазор ҳаштоду чанда буд ҳамон вақти ма вайкардагим ин ду рӯз пеш буд ҳамаша хондам ростагам ҳар хел мининиҳой акун нек навад фоиз наваду панҷ ман наваду панҷ наваду ҳафт фоиз халқи мо фикри ҳамин ки озманбаки ҳаст ҳамон гуфтагиҳои ман бисёраш ҳам розӣ ҳаст ҳам медонад чӣ бакин сухани дили вай мардуман чӣ баки ҳаме мо мехоҳем ки ватану мо бошад ҳаме мо мехоҳем ки давлату мо пеш равад ин беҳаз зарур ин беҳаз зарур чӣ баки агар ки мо накунем ягонта японец ёки кореец ё э, дигару омада ватани мо обод намекунад дигаро биёд фақат мана хитоиҳо мебиёд кор кунад чӣ кора мекунад ҳама прибилни бизнеси тоҷикистони мо ба ҳаст ҳавоё мебиёд мекунад пул мегирад мебуравад акси чи ба чи ки ҳамин соҳаба бизнесменои калон надорем ки ҳамин ниша қапида гирад мана бизнесчиба ягонта мисол хитоӣ намебиёд ки магазине вай кушод супермаркет кушод ё ки заправка кушод чиба ин ниша мардуми худо мо зайнит карда гирифтагӣ медонед ман ихел бачаои худамо бошад миллиардеро бошад ки мисол ман ниши боле қапида гирад компанияо ба қувват дошта бошад ҳамон нишам давлати мо хеле дастгирӣ мекунад ки фарзандҳои худи тоҷикҳо кунанд ман боварӣ куллан дорам ин чизоба барои ҳамон аз сабабе ки ҳама мехоҳад ки ватану мо обод шавад ҳамаошон ҳами ҳамин тамошабинои мо ҳамватану мо хеле э, як реаксия як таъсири хуб бахшида медиваад пешанги ва интервюи гуфтаги мо не ки ҳамин бисёрҳо гуфтаги ҳастанд ки бо як бор дигар суҳбат кунед бо як бор дигар даъват кунед мамунам ки хундам ростигап худамам хулоса баомадам ки мо бояд ки халқамо қатъи якҷоя кор карда намудар кун ин вай ман эҳсосоте ки ман аз сарам гурзондаму ҳис кардам ки мо бояд ки халқимо дастгирӣ кунем бояд ки халқимо нишон диҳем чӣ хел бизнес кардана чӣ хел соҳибкория кардана халқимо бисёр чиза ёд диҳем технология ёд додана чӣ хел ки халқимо ранги вай ҳамин майнаи сараш кушода шавад фаҳмишаш тараққӣ ёбад мардуми мо мардуми меҳнаткаш не ки акси аксе ки ҳамин роҳи кора кам медонад кордониш ки камай анаҳавай ба азоб кашида истодаи як муаммои рӯз аст аксар э, вақте ки нигоҳ мекунем ё бурун аз кишвар ҳастанд ё баъдан аҳли илм уламоҳо ҳастанд мегӯянд ки э, мардуми тоҷик бесавод ҳастанд яъне ки дар бораи бесаводӣ гап мезанад халқ бесавод аст хай мо кордор нестем аммо суол чунин аст чӣ кор кунем ки мардум китобхон шавад кадом роҳҳоро пеш гирем чӣ бояд кард худи ман омода ҳастам ки ҳар тавре ки аз дастам биёяд кӯшиш мекунам то ки як ҳавасманд кардани ҷавонон ҳавасманд кардани мардум барои китобхонӣ акун диловарҷон гапатон дуруст гапатон дар ҳақиқат дуруст аст нигоҳ кунед я вақте ки ҳозир кӯдак таваллуд мешавад дар хона таваллуд мешавад падару модараш мо манаи мардуми мо худаи тоҷикои худомо падару модараш мегӯд ки бача мегӯд хе кӯҳистонмо боша хе мегӯд бузғола барбиёр ё гӯспанда барбиёр ин китобата мон баъд мехониш хе рав замина чобоқ кун хе рав сангҳои замина гир шаҳр бо боша мегӯд хе рав пакета биёр ё бозор рав ина кун ё кива кун тост шаҳр бам сал ваш пахоҷа ҳамин чи сал дигатар сал дигатар шудагӣ ҳамин ҳамин мазмун ба омадагӣ дия ваҷон ана кун ҳами хурдиш ҳозира замон ба як бист соли охир ба ба назарам амех як бист соли охир ба фарзанда падару модараш мегӯд ки ҳамаи хондагиҳо чӣ кор кардан ту ҳамаи хондана тамон хераб як кори зиндагия бин а ҳами хурдаи майни сарива ба ҷо мекунанд ки хондан яке ин дуюм дараҷа сеюм дараҷа чӣ аст ин ҷои аввал намеистад барои ту ин арзиши хондан ин қадар главни нест хондан ҳамин чиза майни сари ҳамон одам ба ҷо мекунад бача калон меша гумон мекунад ки кор кардан қиматтар аст кор кардан важнетар аст нисбати хондан фаҳмидастодед ва майнии сари ҳавя ба тайёр шуда меборад вақте ки баъд неки вақте ва кӯдак тамом мекунад мактаби олирав мешавад ҳамин кӯҳистун аст машар кӯҳистуна чо мекунад гову молашро мефурӯшад ки ҳамин бачаш рафта студент шавад фаҳмидед ахирон бузашам ё гӯспандаш мефурӯшад ки бачаш рафта хонад вай бача мебиё шаърба вай уже майнии сараш ба подсознаниш ба шидагие ки хондан сами главни нест диплома гирем басай бика кор ёбем басай барои ҳамон вай сад фоиз ҳаракат намекунад ки профессионал шавад профессионал шудан ба ҳавас надорад ва мехонад рӯрӯяк мехонад боло-боло мехонад чуқур намеомӯзад фаҳмидед вақте ки ва чуқур намеомӯзад баъд ана кора тамом кард диплома мегирад мактаб олия тамом мекунад диплома мегирад профессионал нест нигоҳ кунед анакун бисёрро камка кор мекунад кор нашуд партофта мерад ё россия ё ягон чӣ мегӯяд хай кор кунам биём туй кунам кор кунам биём занг гирам ту кор кунам биём ҳамин як муддат ба ҳамин рафтор ин як массаве рафтор шуд я халқи оммавӣ ҳамин хел рафтор кард як муддат ба ҳамин хел рафтор ки рафта россия кор кунам биём хуна кунам рафта россия кор кунам биём э, писарама зантиам хона э, гашта биём як кор кунам ҳамин чи ин як роҳи как будто ин роҳи наҷоти ҳаёти мардум шуд баъд массави одамо ҳамин ба ҳаваз кард агар шумо ягунта шиносатон бошад ки шумо ҷой кор ёбутатиҳад шумо бурд кардед як як ҷо кор ёфтед наёфтед ҳамин хел шуда монд як муддат дар тоҷикистони мо ҳамин ҳаёт ҳамин хел шудабуд барои ҳамон мардуми мо китобхони абаз кард аз сабабе ки ахурдиш ҳамин чи нешуд муаллимуам ҳамин э, ниа кунед зиндагиш нағз нагузаштан аст оиликаш иқадар баланд нест зиндагиш нагузашта истодааст барои ҳамон ин ҳеч ки ба вай нест муҳим нест ин чизи нав нест не ҳама мардум медонад беманам ин чиза мардум меа неки барои китобхон шудан чӣ кор кардан дар кор ман ин чизро мегум озед барое ки мардуми мо китобхон шавад аз худи ҳамин оила падару модар мактаб ҳамин ҷамъият ҳамин гапа гуфтанаш дар кор нигоҳ кунед я одамҳо гумон мекунад ки барое ки ту агар ки ту бекор бошӣ бад китоб мехонӣ нигоҳ кунед як дута одамо ман нигоҳ кунам суҳбаташ чӣ якташ мегӯ ман китоба хондам якти дигаш мегӯ а ту вақти холӣ доштид я ин нигоҳ кунед вай одамо маълумоти оли дорад неки гумон мекунад ки барои китоб хондан вақт дар кор на самом деле ин неправда чиба шумо бояд ки ёбед вақт барои китоб хондан барои худатона доно кардан бояд ки шумо агар ки худатон барои худатон қимат одам бошед агар ки худатон барои худатон арзишатон қимат бошад ояндаатон агар ки барои шумо важне бошад як арзиши беҳамто дошта бошад шумо вақт бояд ёбед шумо гум мекунед ки дигар одамои муваффақ як сутка ба чил соат вақт дорад не ҳама бистучор соат вақт дорад вақте ки одамо мегӯяд ки ман вақт надорам вақт ин аз фаҳмиши пас будан ҳамидед вақте ки одам ҳамон чӣ барои вай арзиш надорад оянда дида наметод гумон мекунад ки ҳамон коре ки ҳамем рӯз кардана худе ки ҳавай ҳаёти вай дига мекунад на самом деле не ҳамон коре ки имрӯза мекунад ҳами нунаш метиҳад ки а гушнагӣ намурад вай оянда ҳаёташа намесозад на оянда ҳаёти фарзандаша на худаша фақат хондан майни сари одама дигар мекунад диққат кунед шумо представе кунед ки ҳамин хуҷанд шумо душанбе рафтанин мошин қатӣ неки шумо мегӯед ки ман вақт надорам ки бензин заправка кунам то гуҷоя мерасед то душанбе рафта мерасед не раҳба рафта наоборот вақтунас бисёр э, вай мемонед дар роҳ мемонед бо маҷбуред ки ягон ҷо канестр гирифта бензин кофта гардед вақте ки мо одама мегӯем ки хон як сол ба кори панҷ соли дигарва натиҷаша ба даст мебиёрӣ вай мегӯд ман вақт надорам ин айнан монанди ҳамун шофёре ки мегӯяд ки ман душанбе рафтанам саросимаам бензин рафтам ва вақт надорам неки насамам дили як сутка вақташ нест мешавад барои ама агар ки одам хонад майнии сараш тез мешавад скорост мышленияш фикронааш скорост тез мешавад баъзе бачаҳое бинед ягон задача мемонед пешаш ба ҳис намекунад наметод ҳал кардан суд каош қатти фикр мекунад баъзе бача бинед скорост мышлени астрата ума ҳамин хел тез аст ки ҳамин масъала пешаша мемезра на тебе ҳал кардан мегирад на тебе ҳал кардан мегирад баъзе одамо мана нигоҳ кунед я мана ҳамин баъзе проблемаҳои ҳаёте аст ки як бор ақиб нигоҳ кунед ҳаёти худатона ҳаёти любой ҳаёти ман любой инсон мана шунавандаҳои ман агар шумо диққат карда ҳаётатонро нигоҳ кунед баъзе проблемаҳо аз ҳаётонба ки панҷ сол боз аз ҳаст то ҳозира ҳал наёфтад баъзе проблема ки даҳ сол боз аз ҳаёттун баъд то ҳозир роҳи наҷоташа наёфтааст чи ба чи ба ки ҳаваз начид инсон намедонад чӣ хел ҳар карданаша агар медонист давно ҳал мекард барое ки мардума китобхон кунем мо ҳамин чиза фаҳмонданамон даркор ки ту барои китобхони тӯба вақтата эконом мекунад наоборот э, ин фикре ки мисол китоба мехонад одаме ки вақти холӣ дорад ин фикр аз сари мардум дур карда дигар чиза ҷо кардан нарко ки агар ки хоҳе ки результате натиҷае ки дигаро даҳ сол ба мегирад дар ду сол ёбӣ китоб хон ҳар рӯз як соат китоб хон агар ҳар рӯз як соат китоб хонад дар ҳақиқат ба даст мебирад ман медонам ки фикри шумо қатӣ ҳамин мардуми мо дар як рӯз як соат ду соат вақти холӣ надорад дорад телевизор ба вақташа мегузад чойхӯрӣ ба гапхӯрӣ ба ё рафиқаш қатӣ интернетҳо ба шиста чизҳои нодаркорӣ ба баҳси кимчиҳо ба чӣ гӯм ғайбати дигарҳо ба ҳар як сутка ба камаш ба мардуми мо панҷ соат умраша бе ҳичӣ дода истода ёкнестод боз нафаре пайдо мешавад ки дар ҳамин гап кам нест мегӯяд ки кадом китобҳоро хонед бале оз ман мегӯм анакун вақте ки ман мегӯм китоб хонед ман намегӯям ки шумо то ҳозир равед бо ҳамон э, вай э, самаки айёра хунда гардед ё ки э, чӣ буд вай дарёгард буд ку симбоде дарёгард вай ҳамин китобҳо ҳазор бор хундетон бастон аст ҳамон илме омӯзед ки ҳамамрӯз шумо ба ҳаёттон ба беҳаст зарури ай ҳамин духтур ба равед назди духтур ба касал шуда равед духтур уколе намекунад ки баъд аз бист сол шумо дар кор бошад ҳамон уколе мекунад ки ҳозир шумо ба натиҷа диҳад дурустме ҳамон китоб ман мехоҳам ки мардуми мо фикри сарватмандия ёд гирад технологическое мышление ёд гирад структурное фикр кардана ёд гирад фикри технология ёд гирад программистия ёд гирад фаҳмидани стратегическое фикр кардана ёд гирад дурандеша ёд гирад фикри молиявия зиёд кунад академическое интеллект мардуми мо ба ҳаст диплом дорад хундагӣ аст не ки вай илмо кӯҳна шуда истода вай илмо қатӣ одам пеш намерад чи ба нигоҳ кунеда чи ба вай академически илм кӯҳна шудаги ай диққат кунеда шумо нигоҳ кунед ана хонатон ба дарет шумо хонатон ба ремонте бистсола пеш нест ку дуруст нигоҳ кунед либосе ки мардум мепӯшад либоси бистсола пеши нест ку солҳои навадум моддаҳои соли навадум нест ку пасуда бинед дигааст зубной паста бинед дигаай абоя бинед абой абои хунатун дига шудаге навай дизайнаш дигай форматаш дигай фақат майни сартун кона рафтордун кона барои ма ҳаёт дига намешавад ин чиза мардумова ёд додан дарко ман худо хоҳад ҳамин хел ниҳат дорам ки ба ҳамин мақсад ҳозир ман пасе ҳамин чи ҳастам ки як лично ман гумон мекунам ки ҳар як инсон ҳамон ҷамъияте ки ту орзу мекунӣ ҳамон ҷамъияте ки ту мехоҳӣ ки ҳамин хел ҷамъият бошад худат ҳамон хел шахс шуданат дар кор худат намунаи ҳамон хел буданат дар кор гуфтан дар кор не рафторо образи ҳаёт қатъи нишон додан дар кор ман мақсад гузоштагиам ки худо хатами байни се солба иншоалло садта маркази омӯзишӣ ташкил мекунам садта маркази омӯзиш ташкил карда беҳтарин китобҳои дунёя тоҷикӣ ба тарҷума карда дар тамоми районо шастуду та район будааст 64 михел ахотирам баромад ҳаме ҳамунҷо шаҳроба вай марказо барои мардум доступни кардан арзонтар кардан нархи мизер неқати доступна кардан ки мардуми мо ҳамон китоба рафта хунданба ёки гирифта дастрас кардан рафта ҳамунҷо ранги одновременно ранги библиотека читательный зал пул надорад ми ҳамунҷо ба омада шишта хунда мебуравад ба харида натод бале ҳаме ҷо бо ман садта ташкил мекунам иншоалло парвардиго ман ният кардам ки садта мекунам уже уже ба сараш шудаги ҳастем уже ба сараш шудаги ҳастем уже ҳамин хел бачаҳо ман кофта истодам аз тавони гӯшаи канар тоҷикистон ҳамон бачаҳое ки фаҳмад бизнес мишлени дорад мехоҳад ки ватанамо ба хизмат кунад ҳамин чи ба ҳавасаш аст мефаҳмад ки илм илм фундаменти ояндаи мардуми моа миллати моа ҳамон инсоне ки мехоҳад ки Э, на танҳо худаш ба кор кунад ҳамон инсоне мефаҳмад ки агар ки ҳамсоя башаваду халқ башавад ту хоҳӣ нахоҳӣ доранда мешӣ лаънат ба он диёр ки доно бовад азиз носири хусрав гуфтагин гапа гуфтагие ки дар мулки дар мамлакати нодон доно азиз бувад лаънат ба он диёр ки доно бувад азиз ин чӣ гуфтагин медонед вақте ки доно якта шуд азиз мешавад вақте ки доно ҳазорта шуд азиз намешавад фаҳмида истодед лаънат бондиёр ки доно бувад азиз агар ки доно якта бошад ҳама вай азиз рӯй даст мегардонад неки вай ҳазорта ки шуд вай азиз намешавад ан ҳамон давлат пеш меравад ҳамон миллат пеш меравад ман орзу мекунам ки ранги ман бар ин миллион бачҳо тайёр шавад миллион фаҳмиданин миллион ма худо хоҳад агар садта ина нигоҳ кунед садта маркази омӯзишӣ агар ташкил кунем ма ҳамин хел фикрам ташкил кардам тамоми районҳои воба як ҳафта ба даҳта бача хуна яктаги китоб як ҳафта ба даҳ кас аз садти ин нигоҳ кунед ҳазор кас хонд ҳазор кас хондагӣ фикраш дига мешавад муҳит аста аста дига мешавад як сол бабинед чи қа мешавад панҷоҳу чор ҳазор 54 ҳазор ин як одаме ёд дода бошад боз 108 ҳазор агар 5 одаме ёд дода бошад 250 ҳазор ман бовари комил дорам ки мардуми мо ман бисёр мардума дарс додам дунё ба гашта мардуми мо мардуми коргарай меҳнатдӯстай мардуми меҳмондӯстай мардуми медонед чӣ гум илмба илмба ҳавасашай халқ модари тоҷик бисёр фарзандҳои хуб дорад бовар кунед ана ва фақат неки роҳи кор нишон додан дар кор устоз надорад халқи мо халқи мо зирак ай халқи мо нисбати мисол дигар мардуми бегуна ҳамсояҳомо халқи мо зирак ай зирак барои ҳамон ин кор ба чаққа мешад вай кор ба чаққа мешад ин кора мекунад вай кора мекунад неки ягон корба профессионал нест ягон корба чуқур профессионал наметод шудан барои ҳамон коро шуе ки ман мехоҳам ки мардуми моба ҳаме профессионалне бачоя гирифта ҳамин чизҳо фаҳмонда ёд доданд яке аз ҳамин орзуои ман ҳамин садта маркази ҳамин вай ташкил кунам худоморам маркази омӯзишӣ ба садти дига таланти беҳтарин аз тоҷикистон ёфтаан садта бачае ки мисол якташ духтуре беҳтарина якташ мисол гӯем олими беҳтар ҷамъ карда ҳамино за граница хунондан а ҳисоби худам мехунам аҳисоби худам ҳамин бачаҳо астааста мехунам худо хоҳад астааста ҳозир ҳафт касам ехел кардаистам ҳафта бача ёфтагим ҳозир ино астааста неки он бачае ки тавонои илм дораду падару модараш метод кардан вай падару модараш кунад ана оне ки додару хоҳараш аст худаш додару хоҳараш кунад леки мо бинам ки бача илмашай фаҳмишаш аст мумкин вай зураш намерасад ман ҳамин асарам гурзондам фаҳмиданед соли наваду панҷум ман сета мактаби олия партофтагӣ мани алама дилам наметавон баровардам барое ки мисол ман орзу мекардам ки парвардигор агар як кас оз ман бошад ки сал рои кор нишон диҳад ман сағира калон шудагӣ рои кор нишон диҳад ки фаҳмонад ман ба осонтар мешуд ман бисту ду соли умрама додам ки анамин такҷоя созам камакак авторитет созам камтар пул ёбам камтар корхона кунам ки агар ки ҳозир бари бачи ёш бошаду ман вай гирифта вай фикри пула накунад диққат кунед фикри зиндагиша накунад ҳамин илм ба додаш даҳ сол илм ба худаша тия вай профессионале бақувват шуда тоҷикистона сад тин медуне куҷо мебардорад ҳаме соҳаҳоба ин хеле оянда вай мекунад мо барои ҳамон ҳама ёд додан наметавем диловар ҷон лекин агар ки ҳамон чизҳо мо дастрас кунем шароит созем мумкин ки аста аста одамо аста аста хондана сар мекунад нишон додан дар кор нишон додан дар кор суоли аксар андоз бисёр дар тоҷикистон налог бисёр дар тоҷикистон чӣ кор кунем чӣ кор кунем налог дар ҳаме давлатҳои дунё ҳаст ман гум мекунам дар россия ман компания дорам таги панҷоякфоиз налог мемерад панҷоякфоиз ҳама ҳамин соцфонду балои батару ҳамаш тоҷикистон ба нисбати мисол ҳо нисбати давлатҳои ҳамсоямо сал налоги мо зиёд аст нисбати неки ману шумо бояд ки ина муқоиса накунем бояд ки муқоиса накунем давлатҳои ҳамсоқатӣ давлати ҳамсоя ранги мо ҷанг нашуда мо ватани худам худамо вайрон карда акун ҳаракат карданем ки созем барои ҳамон ин мумкине нигоҳ кунед ҳаштоду ҳафт фоиз ба фикрам даромади давлати мо аз ҳисоби налога 87 фоиз нигоҳ кунед я акун барое ки налога кам кунанд чӣ кор кардан дар кор ягона роҳи наҷоти налога кам кардан шумораи соҳибкор зиёд шуданаш дар кор диққат кунед я мана барои содержани ҳамин давлат барои ин давлата нигоҳ доштан ҳамин вес администратсияю зарплатаю пенсияю духтурою маълимою ҳаме ҳамина содержат кардан ба административни ресурса полностью содержат кардан ба ин инфраструктураро карданба ҳамеҳаме пул дар кор дуруст ин буҷет дар кор ина худ печат кардан наметавӣ ки бюджет кардан дар кор дурустме нигоҳ кунед ана кун барои ҳамин 87 фоизи даромади давлат ки ҳозир аналог ки шуд барои ҳамон давлат экономичест ки пеш рафтанаш қим мешавад беҳад вазмин мешавад кадом давлат пеш мерад ҳамон давлате ки основном э, шохчаи даромадаш аз истеҳсолот бошад агар ки соҳаи даромад истеҳсолот шаваду а ҳисоби налог 1 15 фоиз шавад давлати мо якдамба бошдо мебуравад якдамба ана кун ҳозир мина мисол гӯем шумора мисол кунед я нигоҳ кунед ман ин буҷет гӯем чанд миллион сомонӣ мина мисол гӯем даҳ миллион сомонӣ мисол гӯем даҳ миллион сомонӣ ҳамин даҳ миллион сомонӣ агар даҳ кас диҳад як миллионӣ маҷбур аст диҳад дуруст агар ҳазор кас диҳад сад сомониш мефурод ёки дусад ҳазор сомӣ а фаҳмидастудӣ на мақсади гапи ман ки чӣ қадар шумораи соҳибкорро бисёр шад налог якдам ба поинба мефурояд анамина мо бояд ки фаҳмем ин хубиш медони чи ба хубиш ин аст ки ман даҳ сол аст ки мебиём мерам тоҷикистон хубиш ин аст ки ҳозира ҳозир вақте соҳибкори тоҷикистон ба сар шуд беҳтарин вақте тоҷикистон ба соҳибкори сар шуд панҷ сол пеш аз ин мумкин қиинтар буд чебаки бисёр ҷоҳо ба мумкин ки шумо ба ғам медоданд коғазатона якрӯза чи се рӯз ба мекарданд як кортона ақиб ба мепартофтанд ман худам дарунаш ба даромада ҳамин ҳозир дида истодиам ман мефаҳмам ки уже муҳит муҳит вақт вақт ман доктор илмҳои равоншиносӣ ҳастам психолог ҳастам ман ман мефаҳмам чӣ кор карда истодиам касе ки соҳибкори ҳозир сар кунад хеле бурд мекунад касе ки ҳозир соҳибкори сар кунад чи ба баъд аз панҷ сол бозор банд мешавад шумо мефаҳмед ки русо ба гапи хуб аст ки э, свята места пуста не бывает фаҳмиданед ин вакуум ягон вақт намемонад холигӣ намемонад баъд аз панҷ сол даҳ сол ку бачаҳо сахт афсус мехӯрад чи ба нигоҳ кунед бист сол пеш бачао бизнес саркардаги бачао 500 доллар ба бизнес мекард бист сол пеш аз ин фаҳмидед ҳазор доллар ба шумо метонистед ки 207 сол бизнес сар кунед як магазинчак кушед як кор кунед ҳозир наметоед анаку фаҳмиданед баъд аз панҷ сол миллион доллар дар кор аст ки имрӯза бизнес ки панҷоҳ ҳазор ба карда мешавад панҷоҳ ҳазор доллар ба баъд аз панҷ сол миллион доллар дар кор ки ин бизнеса кунед чи ба ки бозор бозори мо майдаакай пол незабита мешавад ина мардуми мо бояд фаҳмад халқи мо бояд фаҳмад барои ҳамон ҳамватану азиз кадомед ки лаёқате сарва соҳибкорӣ доред ёбед китобҳои мана хонед агар намедонед чӣ хел бизнес кунем тоҷикистонба китобҳои мана ёфта хонед роҳҳои сарватманд шудан дар тоҷикистон ман таги садта направлени гуфтагӣ камаш ба ҳафтодта ҳаштодта бизнес модел раскрит карда нишон додагӣ одаме мефаҳмидагӣ меёбад роҳаша конфутсия гапе хуб дорад конфутсия мегӯяд ки ҳама ёд нате вай бесполез най конфутсия мегӯяд ҳамун шогирда тарбия кун шогирда ёдте ки агар ки ту да бораи ҳамин як девори хона гапаш задӣ се девори дигараша худаш фикр карда бурояд ва медистудед ки ин як девор худаш хона намешавад сети дигараша вай бояд худаш фикр карда бурояд ин гапа ҳазорҳо ҳазорҳо сол пеш конфутсия гуфтаги барои ҳамон вай китоби ман агар ёфта хонад бачае ки мехоҳад ки ҳамин соҳибкорӣ кунад ку вай барои вай хеле вай буромад а ҳама ҷо баҳаст тоҷикӣ баҳаст вай баҳаст мақсади гапи ман чи мо коре карда соҳибкора бисёр кунем маҳсулота инҷиба карда истеҳсолаташа мана мана ман худам карда нишон дода истодиам ман пештартар мегуфтам ки кунед одамо бовараш намеомад бизнесҳои ман дурба буд боварашон намеомад ман ҳозир ман худам карда нишон дода истодиам ки мешадам ин кора кардан чиба моинҷиба мо ягон вақт тоҷикистона муаррафӣ кардан наметавонем дунё ба беҳтарин телефон гуфта беҳтарин лекарство гуфта беҳтарин либос гуфта мо наметавем ин кора кардан чибаки турсияю хитою япония қати мо конкуренсия шуда наметавем фаҳмиданед неки мо натуралне продуксия қати тамом дунё ба конкуренсия шуда метавонем ҳам россия ба ҳам любой тарафе ҳам хитой ба ҳам европа ба ҳозир ман ҳамина карда истодиам ман ҳамина дия истодид ку ҳамина карда истодам барои ки инкубатор барем карда любой фарзанди тоҷики худ ёд гирад ман бигӯм биё биё анамин ҷиба як маҳ исто ёд гир рафта кун чанд қадар сарфа кардед агар ки ба доллар фаҳмонем чики шумо ки хеле пули калом сохтмони ҳамин ба 56 0 доллар додам худи сохтмонаш ҳамаги шакли кул худи ҳамин худи як гектар теплицаш ба фаҳмидед ман ҳамин сол худаш ба 2019 ба як миллион зиёд доллар як миллион зиёдтар ҳамин ҷо ҳамеш ба инвестиция кардам боғу раҳу мане роҳҳоя дидед роҳи кардагӣ роҳ шудагӣ исун шудагӣ вай шудагӣ оиле ки мардум коргаро фаҳмидед ҳами ҳами меҳната дар ким куҷо мо кор мекунем як сум пуле ки мебинем мебинем тоҷикистон инвестия мекунем дар ким куҷо кор мекунем шабҳо ба ман фарзандҳоамо намебинам бовар ки ман раҳбам як моҳ си рӯз бошад бисту панҷ рӯзи ҳамин ман дар куша ҳастам аби чи ба чиба ки дилам алам дорад мехоҳам ки чӣ хеле карда ватанам обод кунам камакак ҳиссагузор бошад ки медонад чанд соли дига умр мундаги ай барои ҳар одамо ҳар чи арзиш дорад барои ман халқам ба хизмат кардан ватанам ба хизмат кардан арзиш дорад фаҳмида студе мумкин барои одамо барои дигар кус мошинхарӣ арзиш дорад барои одамо катеҷ сохтан арзиш дорад як хуни дабдаба кунад вай роҳат карда мегӯяд пули худам ман чо мекунам сарф карда ҳавай барои ҳавай вай ба фаҳмиши ҳавай ҳамун ба мерасад то андозае ки ман медонам тоҷикистон эълон кардаги аст ки барои ҷалби туристҳо ҳар кас ҳар коре кунад мо дастгирӣ мекунем ва медонем ки турсияву дигар давлатҳо бо ҷаш аз бурд карданд туристӣ мо ҷойҳои зебо дорем ину он аксари мо бо пул ҳам дорем пас чӣ маслиҳатҳо медиҳед оиди ҳамин чиз маҳз барои туристӣ маҳз барои сайёҳон ҷалб кардан чӣ корҳо кунем чун аз сабаби оне ки шумо бисёр ҷоҳо рафтед бисёр ҷоҳоро дидед ва шумо қиёс кардантон осонтар назар ба мо ва ба тамошобинҳо то он андоза мо аз грузияву дигар ҷоҳо кам нестем туризм туризм яке аз беҳтарин направление ояндаи тоҷикистон аст шумо нигоҳ кунед тамоми бизнес як рентабельност дорад туризм ин ягона бизнес аст ки 97 аз 95 то 97 фоизи пула туризм турист ҳамон давлате бемонда меборавад ки вай ҳамон давлат ба биёяд ин ягона бизнес аст ки 95 97 фоизи пула дар давлат мемонад дар мардум мемонад нон мехарад таксиба пул метиҳад либоса шба мешуд якчи мехарад сувенир мехарад хӯрока мехӯрад шумо мефаҳмед телефон ба заграница вай мегурзонад э, телефон мекунад 95-97 фоизи пули кисаша монда мебуравад вақте ки ман сингапур ба будам медонед чанд қадр одам мебиёяд яклба таки ду миллион шумо писоба кунед вақте ки ман египт вай ба будам соли медонед кай соли 209 египт ба будам ман хотирам ҳич намебурод ки ман дидам ман дидам уҷе ҳафт миллиард ме чӣ қадар даромадаш а худи вай буд фақат танҳо аз туризм ве буҷети вес тоҷикистон бинед аин камай фаҳмидасудитон ақоди танҳо туризм барои ҳамон туризм яке аз прибилни бизнеса барои тоҷикистон беҳтарин прибилни барое ки туризма зиёд кунем бачаҳое ки англиса медонад бачае ки хитоя медонад бачаҳое ки меҳр дорад ватанба ҳамаш яктаги сайт кушод сайт ягон чиз дига не тамоми ҳамин интернета полностью пур кардан дар кор чизҳои беҳтарини тоҷикистон аз сабабе ки ҳамин чизе ман наёфтам чандин ҷо мегардам дигар давлатро мебинам аз сабабе ки дигар ҷо гашта гашта натонистам масал баъзедо мегуфт «Э, хай э, тоҷикистон чӣ дорад нишон додан натонистам умадам ҳамин китобам якташ менависдаам ки ҳич бизнес кардан натоетун агар ҳамин ҷозҳои беҳтарини тоҷикистон сурат ки нетуне интернет бапартед як кас нагаз ҳавасман меша мебиёд ман ҳамин бачае ки мехоҳад ки туризм мо ба давлати мо ба зиёд шавад кадоме ки турфирма дорад надоштагид кушо турфирма надошта бошед кушо агар ками ватан ба меҳр дошта бошед кушоаа якта лайдин пеш месозӣ аз настрачни сайт ягон қини надорад заказ кун худа намефаҳмӣ дигарро карда метенад заказ кун дусад долларба карда метенад мисол дубор бача методикана ана ҳавая лайдинг пеш карда ҳамон ҷиба тамоми ҷоҳои беҳтарине зиёда аз ду ҳазор ҷои таърихӣ дорад тоҷикистон нависед история нависед нишунтед культура нишунтед ин кора тоҷико кардан супер метавон чи бачаваки мардуми мо меҳмоннавозад мо ҳамин хӯрде мо медонем ки ҳамин калон шуда ман дар ҳамин қишлоқ ҳамин конфетуа намемондам мо ки хӯрем мегуфтам ки меҳмон мебиёд гӯшта гирифта хушк мекардану қайла карда руск карда мемондан ки меҳмон мебиёд мо ҳамин чиза сарому гурзундагӣ ҳастем медонем ҳаме фарзанди тоҷик аз сараш ин чиза гурзундагӣ ай ҳаме тоҷик медонад ин чиза ё гапам дурӯғ ҳаме тоҷик нигоҳ кунед меҳмон биёд худо мо кухни ба рафта хон меравем ки меҳмон озор набинад меҳмон ба ҳозир истад беҳтарин хӯрокам меҳмон ба метиҳем беҳтарин ҷоям меҳмон ба мегӯ ана ин чи тоҷик ба ҳақиқатан пул мебиёрад не ки тоҷикои мо ёд додан дар кои сервиса сервис нест вақте ки ман мерам дар ӯзбекистон дар турсия дар бали остров бали дигар ҷо ки мерам ман ва ё сервис дорад ҳамин сервис хутомуба нест чибаки ҳамон ма фаҳмиши мардум мо кам ман ҳар сол зиёда аз ҳазор то якуним ҳазор одам худам мебиёрам тоҷикистонба ҳар сол бизнесменҳое мебиёрам ана халқи бегуна мебиёрам баҳористон ба ҷо кардам сафеддара ба ҷо кардам дигар ҷо ба ҷо кардам нигоҳ кунед я сервис паст вай одамо ҳамаш бизнесмен ва ҳамаш пулдор мебиёд бисёраш ман барои чи ин кора мекунам пара ки ва ё омада дид рафтан гирад омада дид рафтан гирад нигаҳ кунад фаҳмад ки халқ медони серверро таҳлил кунед то ки сервис чӣ гум хизматрасониш суст паст ниҳоят паст яке аз ҷоҳои яке пешқадами пешрафта ба ман меҳмоном овардам хизматрасониш ҳамин хел буд ки хӯрокҳо овардан 45 минут пас ба қошиқ овардан қошиқ овардан хӯрдан намешава хунук хӯрд афқо хунук шуд рафтагӣ фаҳмидастоде ҳамин ва я пеш ба бардоштан омод дар кор хизматрасония пеш ба бардоштан дар кор фаҳмидед ана мин чиза бачаҳои мо касе ки мехоҳад ки туризм ба кор кунад равад курсҳои туристия гузарад ҳамин ҷо раваду турсия як маҳ кор кунад як ҳафта рафта кор кунад як ҳафта рафта гостинсаҳои турсия кор кунад турсия ба сервис супера тез ёд мегирад тез а ҳама кор ду мамери кор мекунӣ меби туристи кори худата мекушӣ беҳтарин чи бад бу як чизи дигараш коре кунедтун ки компанияҳои ӯзбекистон қати якҷоя кор кунед чи ба чи ба ки турист танҳо барои тоҷикистон намебиёд ман ин чиза уже дида буромадам анализ карда бурман 90 фоиз туристе ки тоҷикистон мебиёд ӯзбекистонба парвоз карда мебиёд мефроду мебинад ӯзбекистон ба якбор як якбора тоҷикистонга бад мебуравад чунки вай ба экономна дия раҳпулиш экономна барои ҳамо компанияҳои туристии ӯзбекистон қатъ ҳамкорӣ кунед ҳам тез пеш меред бовар кунг гуфтаги мана касе ки кунад козе якдам ба кораш пеш меравад не ки тамоми ҷойхонаҳо манаин ҷои таксиҳо манаин ва ё чи гу манаин гостинсаҳо мисол меҳмонхона ва ё қатти муносибате хуб карда меҳмонхонаи хубаш ёфтан дар кор ҳамин ба туриста турист ба ҳамон хӯрокҳое кардан дар кор ки размери худаш мана ин чопота яққа пеша бимондан дар кор не вай наметод хӯрдану нони калона харидинам нам вай калон майда майда размери худаш карда мани варенио ва ё мани майда майда карда доданки ҳамин як одноразове хӯрда буравад мана ин чизо мана ин размераш қати ранги худамо ҳаме манамин ширину мана қандолоту асалу мана ин чизо иқадаре кардан дар кор не банки се литра вай намегирад фаҳмиданед вай наметодина бардошта пуштораш гардонад вай майдак майдак бисёр кард расфасовка шумо медонед ки ман банки се литра фурӯшед э, э, пул бисёр кор мекунед ами асала ё ки панҷо граммаша панҷо граммашба се баробар пул зиёд кор мекунед чем чем се литраша фурӯхтанд барои ҳамон нигоҳ кунед я халти мишок сад килоя чоя гиред бисёр ёки панҷо грамма чоя инама мухел акун фаҳмиданед мардуми мо ба ҳамон чиза ёд додан дар кор ки ин чиза любой кадом мардуми мо ки масал ягон хел маҳсулот буровардан неки сифати маҳсулота дараҷаи олӣ кардан дар кор сифати маҳсулот дараҷа сок компот томат ҷим пюре ҳамин ҳамин чизҳо кардан дар кор неки натуральни мо ҳамин фақат коре кунем ки ҳамин маҳсулоте ки мадиён таҷикистон навистагӣ ва я мардуми бегуна ассоциировать кунад супер натуральни продуксия супер натуральни продуксия ин хел просто натуральни не калимаи тоҷикистон то есть любой калимаи тоҷика ами тоҷикистон гун одамо бояд ки калаш ба ҷо шояд ки натуральни продуксия чӣ хеле ки оз ман гум шумо ба ки мана японский техника гум чӣ тасаввуро пайдо мекунед беҳтаринаш Высокое качество. Калима японский ассоциируется с качеством. Фамилия нет? Калима японский ассоциируется с качеством. Фамилия нет? Могу как китайский гум. Дешевишь автоматом, дуруст? Автоматом, подсознательно. Мама говорит, калима ساخت این مال تاجیکستان که شد یا کلمه تاجیکی کلمه لوب کلمه یک کسکون که این شرس تاجیکستان است این سنگ تاجیکستان است این لعل تاجیکستان است این طلا تاجیکستان است این آب تاجیکستان به استاد این ساک تاجیکستان مردم دنیا باید که سراز تصور پیدا کنن که ناتورالنی پرودکسیا این سامی گلاونی سوپر ناتورالنی پرودکسیا برای من ها زمین چیز ما من کردیم یگو ماده خیمیکال نیست همش ناتورالنی ҳозир ман полностью европаво барои кардам ку барои сертификати хасбу дигар чи евростандарт гирифтан якдам ба гузашта истода чунки мардум мазаша дидана анамин кора агар ки мо мардуми мо қаппаду пул надорадме як бизнесмен пул надорадме дуташ якҷоя шуда кунад ки сифат намурад акси бепулӣ ба мардуми мо якҷоя кор кардан наметавод акси кампулӣ ба недофинансирование шуданай шумо 50000 доллар доред вай 30000 доллар дорад вай 20000 доллар дорад диққат не ки инаш ҳам бизнес кардан натонистааст вайаш ҳам вайаш ҳам агар ки ҳамин сети ҳамин якҷоя шаваду ҳамуна недофинансирован ҳамун сеташ якҷоя кунаду ҳамун бизнеса дуруст кунад сифати бизнес баланд зато вай бизнес прибил мебиёрад вақте ки ва ҷудо ҷудо шумо панҷоҳазор худо тума питас мекунед абароне кӯна мегиред як чизи ночиз мегиред як ташба пул мерасад як ташба намерасад шумо маҷбур мешед кредит мегиред кредита мегиред пулаша додан наметоед себестоимасти бортон қимат шуда мебуравад фаҳмиданен мардуми мо якҷоягиш кор кардан ёд гирифтан штатко лучше панҷ фоиз ё бист фоиз аз бизнеси даромаддор чем сад фоиз аз бизнес ки танҳо проблема дорад фаҳмиданед сад фоиз не ини худам бошад ба ихтиёри худам мекунам ёигарӣ гардан шахӣ кибри баланд ана ин чӣ намемонад вақте ки партнёри қатӣ кор кардед шумо маҷбуре ки гапи партнёра гӯш кунед вақте ки худатон тоқа кор мекунед шумо кори худам пули худам чокунам мекунам не ки даромад нест чӣ дар кор сад фоиз ту ба бизнесе ки сад фоиз проблема шини ту бошаду бедаромад бошад ман луши панҷ фоиз а бизнес харам панҷ фоизе ки бизнесе ки прибил метиҳад якта шогирдам аст чимкенба 22 та бизнес дорад шогирдам ман шогирди ман мултимиллионерам бисёраш ман миллионер бақувват да 22 та бизнес дорад мава ба ёрдам кард холдинг сохта додаги ана ҳамин одам якта бизнесаш ба 5 фоиз вай аст аксионерай анако диққат кунед ҳамин бизнесаш 5 фоиз соли гузашта 580 ҳазор доллар прибил дод 5 фоиз ҳаққи ҳавай 580 ҳазор доллар анакун ин тараф ба як гала бизнесошай якла 100 фоиз бизнеси худаша дода бошад 100 ҳазор доллар 200 ҳазор доллар 50 ҳазор доллар анако кадом ҳамин бизнесҳо рискаш камай уне ки вай 5 фоиза чӣбе ки ҳамин проблема проблеми не яке бизнес банкрот ам шуд ҳамаги 5 фоизи бой метия мардуми мо ина ёд гирифтан шудар кор баъд бизнес сохта метод лӯши панҷ кас даҳ кас якҷо шавету якта бизнесе кунед ки вай даромад диҳад сифати маҳсулот дараҷаи олиш вай беҳтар аст чем даҳ кас шумо ё се кас ҷудо-ҷудо мекунед ягон на инаш бизнеси дуруст на вайаш бизнеси дуруст на бад налога додан наметоӣ кадри бақувата гирифта пул додан наметоӣ чунбе ки кадри бақувата пул нормал недодан дар кор фаҳмидани баъд кадри арзунак мековӣ кар арзунак кофта мегардӣ азоб кашида мегардӣ بعد نتودی نسوده درومد نمیتید همون وقتی که خلق توجیک مردم توجیک با یک دیگر معامله معامله رو یاد گرفت یعنی از یک گریبان سر برآورد دانید که توجیکستان دوباره زنده شد بله بله این رنگ دوباره تولد شدن است آیا از قماربازی کسی بالا رفته است حتی سوال دادن که قماربازی کنه یا نه میدونن از جهت دینیش درست نیست اما از جهت جایتی бизнесмени аз ҷиҳати фикрони ин чизҳо чи аст оё дар таърих омадааст ки касе ҳамин қиморқатӣ миллионер шудааст ман бисёр одамо қатӣ вохӯрдагиам ман медонам бизнесмено ки пнзата казино дошт медонам бизнесмено медонам ки таги зиёда аз панҷота не шасту чанда шасту чанда букмекски контора дорад ман бисёр бачуа медонам неки пуле ки меёбанд баракаш нест пуле ки меёбад вай результат надоданай ман диданам пул кор мекунанд яке пул нест шуда мегирад пул кор мекунанд нест шуда мегирад чимаки вай ба баракаш нест вай пула шумо журнали форбса кушед ягунта намеёбед миллионер ё миллиардер таърих ба ки букмерск контор ба история ба мондааст ё казино карда история ба мондааст ё гаончи карда намеёбед ва пулдор шудагӣ не ки бояд ҳам пулаш борнеси шуда мебаровад сарватмандӣ количество пул нест бачаҳо одамо гум мекунад ки камбағали ин бепулӣ асту нодорӣ асту сарватмандӣ ин чӣ қадр бисёр пулдорӣ ай не камбағали ин камбудани фаҳмиш ай беилмӣ аст камбағали ана сарватмандӣ ин образи ҳаётай тарзи ҳаёту тарзи зиндагӣ бариҳай ин вай бепули вай ин количество пул нест сарватмандӣ ман ягон касаш ягон ман ягон ҷо ба надидиам на журнал форбс ба на ягон грамота гирифтагиша надидиам ягон ҷо ба надидиам бачае ки мисол амихел ҳами ҳисоб даромади калон гирифтагӣ боша ман якта шогирдам аз таҷрибе мехунад ҳавай як моҳ ба то то таки 200 ҳазор доллар як моҳа даромада шавад букмекска контора мана гуфт ки муаллим биед якҷоя тоҷикистон ба кушем гуфтам ҳаме кора кунӣ мекунам ман ин кора наметавон кардан ҳавая ман гирифта аста аста аста ёд дода ёд дода оварда дигар бизнес карданам чӣ ба мана фикри шумо фикри шумо манаин бача арақфурӯшай арақ фурӯхта истодаи неки пул дорад ҳавай қатъи кор кардан мумкин ё не фикри шумо <laughs> бисёр одамо эйнака кардан дар кор немебуд вай молашу капиталаш аз дигар ҷо омадаги луши накуна мебуд дуруст манам ем хел фикр будам то он рӯзае ки имрӯза ақлам пайдо шуд акн ақли имрӯзам ки пайдо шуд чӣ кор кардан дар кор ҳамун бача ки арақ мефурӯшад қату вай қатем кор кунед не ки аста аста нишон диҳед ки роҳи дурусту роҳи ҳалол қати чӣ хел пул кор кардан мешавад ба вай аста аста а он роҳ мебурод ман ҳамин шогирдама дидам ки ҳамин хел вай мехоҳад ки пул кор кунад аста аста ва худаш кореец аста аста роҳаш нишон додам аста аста ҳамин пула дигар хел кор кардан шумо наоборот ин хел бача вохӯред ага ва қабаташ бистед ё тед нишонтед чи хел роҳе э, чӣ гум дуруст чӣ хел полезне кора карда ҳамон пула кор кардан мешад ку чизи фоидаовара карда ҳамон пула кор кардан мешад ку вай бечоро итак итак зиндагиш ба зиндагиш ба ба зур мана ин хел расонда пул намеёбад ки дору харад пул намеёбад ки фарзандаш ба китоб харад патинка харад шумо медонед ки вай занаш шапои дароз дуо карда меистад шапои дароз лаънат мекунад падару модари вай медонед чандта бачаҳо пеши ман мебиёд э, консултатсия ба ки падару модараш мебиёд ами писарам зависим мешудаги чӣ кор кунам ман бисёр одам ба консултатсия додаги зависими ҳамон ба грифтор меша ранги наркоман беҳавай наметод баъд пулои хунаш дузӣ карда меярад бозӣ мекунад инам як намуди қимор дия накунед чизе ки худованд гарантия наметиҳад накунед ҳамун пули ҳалол кор кардан мешавад ман тамоми ҳамин фарзандҳои ҳамватаномро муроҷиат кардам гуфтадам ки бачаҳо ҳамун бизнесҳое кунед ки мардумам бо ёрдам кунад ҳамун бизнесҳое кушед ки халқамон ба як фоидаш расад ҳама чиза пул қате меркаша вай накуне измрият накунедон ҳама чи пул қате ва пул қате муқоиса кардан мумкин нест тақдири инсона фаҳмиши инсона ҷамъияти моя оянди фарзандҳои моя пул қате алиш кардан намешавад соли навбати пул дорам чӣ бизнес кунам яъне ки аксар ҳастанд ки пул дорам намедонам чӣ бизнес кунам баъзеҳо ягон идея дорад пул надорад <laughs> баъзе идея дорам пул надорад саволи ду пул набошад бизнес карда намешавад пулат набошад бизнес карда наметонӣ чӣ мегӯед ҳамин худованд ҳамин хел сохтагӣ аст ҳамин табиат ҳамин хел нигоҳ кунед як ҷо ба об ҳаст замин нест як ҷо ба замин ҳаст об нест дашту биёбуно қазоқистон бинед ва африка бинед ба бинед замин ҳай об нест бина тоҷикистон ба бинигоҳ кунед кӯҳо ҳаст об ҳаст замин нест ки замин кор кунед фаҳмидед худованд ҳами хел сохта ки ману шумо меҳнат карда ва якта кунем ин фаҳмиде на барамон баъзе бачҳо ба пул ҳаст неки ва идея нест ана стратегия нест намедонад чӣ кор кунад баъзе бачҳо ба идея ҳаст неки вай пул надорад ки кунад анакун барое ки ҳамин ин ҳардуш барое ки инашам кораш пеш рад инашам кора якҷоя кор кардан ёд гирифтан дар кор фаҳмидани ҳамин кор ҳозир банк карда истода банк чӣ кор мекунад пули вай мегираду чубаки ин одам ин мисали арман гӯем инаш улан гӯем арман пул дорад инаш гӯем рашид пул надорад рашид идея дорад нигоҳ рашид мерад аз банк пула мегирад арман пулашо бурда банк ба мемонад ако фаҳмиданми чубаки ҳамино якдиш бовар намекунад <laughs> дунё ҳамин хел шудаги бара ҳамон бачае ки идея дораду пул надорад агар ки ҳаракат кунаду ҳамон ваша профессионализмаша зиёд кунаду рафта пешниҳод кунад ҳамин одамон ба ҳамин вай ба пулдороба якҷоя кор кардан ёд гирифтан дар кор ин одамон серавно проект кофта меистад ҳамин любой пулдор вай проекта кофта истодааст ки пулам ман куҷое правилно разместит кунам ки пулам гум нашавад ва чипа ки пулаш ҳам ту таи болиш нигаҳ дошта истад ку вай беқурб шуда рафтан мегирад а ҳама риски калон пула таи болиш ба рӯз карда нигаҳ доштан ва корош пас ба фурмодан мегирад фаҳмиданед баъд вай гуноҳ ҳам ҳаст пул бояд кор кунад вай бояд фоида биёрад давлату чизе ки ин дунё ба ҳаст бачо ин вақтинша мани шумо ҳақ дорем ки истифода барем ин давлату пулю чи ини мани шумо нест ини парвардигор бо мемонад ин чи барои ҳам бояд дуруст истифода кардан дар кор мана мисол агар шумо ҳозир мошин бизнес мекунед ҳамон соҳиб инвестор ковед ки ҳамин мошин бизнес фаҳмад пеши строитель наред агар пеши строитель наред вай пул наметиҳад шумо чунки вай бизнеса намефаҳмад инвестора ковед ҳамон соҳибе ки ҳамон соҳибе кор кардаган мана мисол ман ҳозир мехоҳам ки дом созам мана мисол ман бояд ҳамон компания ба муроҷиа кунам ҳамон бизнесмене ба ки домсозӣ карда пулдор шудаги агар ки ман ҳозир равам манам ҳозир ман теплица карданем як селски хазяйство кардаг ҳозир ман хезаму ҳамин проект қатӣ ҳамин проектом қатӣ пеши одаме равам ки э, э, шахти кумр дорад як шахти тилло дорад ку вай ман ба пул наметиҳад вай мегӯ ки не бародар чӣбаки вай ин бизнес намедонад намефаҳмад бараҳмо бачаҳои мо чӣ кор мекунанд сета проблема мардуми мо ба якум проблема инвестор мекован ҳамон одамо ба пешниҳод мекунанд проектошна ки вай одам ин ва тасаввурот надорад барои ҳам вай метарсад немегӯд ин якум проблема дуюм проблема шахсо ҳамон мард одамои худомо ҳамон идея правилно презентават карда наметавод фаҳмондан наметавод вай мебиёд фақат мегӯд пулам тиҳед ва намегӯд ки фоиди шумо чи а чи хел ин пула гардонда метом наметом просто мегӯ ҳа ягон кор кунем камтар пул тед ягон кор кунем камтар ин хели гап будас мебизн ин хели гап нест бизнес ба сеюмин чи сеюмин проблеме ки халқи мо ба бисёраш команда қатъи кор кардан наметод технология истифода бурдан наметод баром аввал раведут давлатҳои бегунаба камтарак кор кунед ҳамона ёд гиред ба бед кунед нури дида кадоматон наметавед пеш ман бин ман ёд метиҳам ман ҷувонам хати ёд метиҳам ҳамин давру замонам ман зиндагӣ кардагим ба мана худованд барои ҳамин кор офарид ман ин ба боварӣ комил дорам худо надиҳад ҳеҷ чиз намешавад суол чунин аст ки худо надиҳадад ҳеҷ чиз намешавад ҳама чӣ ба розоги худованд мешавад худо не ки худованд уже додагӣ аст ҳамин шумо ба ҳаёт дод ку 24 соат вақт дод ку саломатӣ дод ку шумо ба лаёқати фикрона дод ку чашми бино дод ку шумо ба худованд уже дод ҳамин ҳозир мана суҳбати ману шума гӯш карда истодагӣ бошад ку уже худо дод чӣ баки ҳамон вақт мумкин ҳамин бачаи козами сӯҳбати мана шумо гӯш кардан аст ку ҳамин ягон вақт дуо кардаги худо ба ният карда гуфта ки парвардигор ман ба як роҳи неҷотам нишонте барои ҳамон як чи сабаб шуда ҳамин ҳозир мана шумо гӯш карданай ягон вақт худованд намебиёд ки хонатон ба гӯшатон ба гап занад фаришта намебиёд ки гӯшатон ба гуд ки хе ин кора кун вай кора кун фаҳмиданед ҳамин сӯҳбати моя гӯш кардагӣ ба сабаби китоб ба сабаби мана шумо ба сабаби як кас худованд мегӯд парвардигор ҳамин хел одамба мерасонад анакуне ки инсон худаш бояд ки ҳаракат карданаш дар кор ки ҳамон ризқи худододагия ҷамъ карда гирад мана нигоҳ кунед ман ҳозир шинам худо натия э худо тиҳад мешад гуфта ҳамин помидора нашинонам помидор ҳосил метиҳад не ман ба шабирӯз меҳнат мекунам баъд худованд баракаша метиҳад нигоҳ кунед я қисми хизмати инсона қисми хизмати парвардигора ин парвардигор ду тақсим кардаги нигоҳ кунед я мана замин ба меҳнат кардан хизматаша ҳалол кардан ина технологияша донистан тухми нағза ҷудо кардан ин нигоҳ кунед ин ҳисси қисми деҳқон нигоҳ кунед не ки деҳқон як манамин дони помидора мешинад ку нигоҳ кунед як помидора ду помидор кардан деҳқон наметод ана инаш дасти худованд ва худованд ҳама ба метиҳад ин гап дурӯғ аст ки худованд вай ба додаст ту бане касе ки меҳнат кунад метиҳад чи ба сураи пророк аст қуръон ба пророке пайғамбарон ана мо сура хунем мебинем иго кунем ман русиша бисёр мехонам мегӯм да тафсираша юсуфа аз чуқуреи чоҳ гирифта мо правители вай кардем египет кардем ҳамин хел мекунем ҳар шахсе ки мо ба аз сидқи дил боварӣ карда хизмат кунад диққат кунед ноя ноя пайғамбар ноҳа Ноя, Ноя, мы сделали, мы оправдали пророк Ноя перед его камом, спасли всего потомка. Мы так и сделаем с каждым, кто верно служит нам. Моисея, амаш бы гуфта гидя, аме пайгамбару бы унжу гуфта гидя. Бо хар як чиды гуфта, қақыш бы гуфта гидя, ки хар касы ки мо ба халал хизмат кунад, мо хамун ба мами кора мекуне. Хаме сура ки ман хундам, чандин баро, фамидам ки хар як инсон ба шанс ай ҳама инсон бошанд бисёр пайғамбарҳо аз таваллуд шуданашон пайғамбар набуданд баъд пайғамбар шуданд агар диққат карда хонӣ мефаҳмӣ барои ҳамон ҳар якте шумо шанс доред ҳамватанои азиз ягон вақт худатон худатон фиреб накунед Э, пул бошад э, э, мисол фикрона камбағале чиай мегӯяд агар ки ман қарзба намеафтудам агар ки мисол налог зиёд намебуд ба вақттар агар сар мекардам агар ки ман серфарзанд намешудам агар ки ман маълумоти оле медоштам агар ки мо шароитамон беҳтар мебуд агар ки ман ба як кас ҳозу биёду дусесум пул тиҳад ки ман кор кунам агар ки як кас як бор дастгирӣ кунад корам пеш мерад ҳамеамин фикрҳои камбағалиа ин чизҳо шумо мушай мекунад ин чизҳо шумо ягон бор пеш рафтан тақдирро дигар карда наметавад фақат аз худо ба дуо кунеду меҳнат кунед гӯя ки ман бояд ки ин кора кунам ман бояд ки ин кора ба сараш шавам бо ёрдами худованд ман бояд ки ин кора кунам шумо интихоб кунед қарор кунед ки ман ҳамин кора мекунам гуфта ба худованд баракаша метиҳад гумон мекунам ки аз ин гуфтаҳои мо мардум аллакай ба худ чизе бигирифт охирон сол аз худам аст оё шумо ваъда медиҳед ки дар ҳамин худи шабакаи мо ди филм як ҳафта ба як барнома як барнома барои мардум ройгон агар шумо халқро дӯст доред агар ки шумо гӯед ки ман мардума дӯст медорам ҳозир даст диҳед ва диҳед ки ҳар ҳафта як бор як бор худатон баранда мешавед бе ман ба мардум аз ҳамун китобҳотон меомӯзед чӣ кор кунад чӣ кор кунад ҳама шоҳид гашт ҳар ҳафта як вада мекунам ки ҷунам қатъи кор мекунам анде ки ҳар мардуми мо анде ки вай истифода кунад ва чиза ман албатта ин кора мекунам ҳар ҳафта як соат аз ду соат ман беҳтарин дарс як сол мо ин коро мекунем як рӯза муайян мекунем э, то ки мардум ҳамонро интизор шаванд рӯзи якшанбе аст рӯзи шанбе аст ё инро баъдан муайян мекунем ки мас ҳамин бист дақиқа сӣ дақиқа дарсҳое ки мардум ниёз доранд гирад